Sarkastik itu fungsinya cuma satu, yaitu menghalau kalimat dungu. Jadi saya pakai sarkas atau sebetulnya satire itu. Jadi ya tadi fungsinya adalah menyerang dengan cara bertahan kan saya mengomentari kan. Jadi kadang-kadang saya udah capek tuh atau malas ya kasih satu frasa sarkas. Tapi bukan dalam rangka menghina tapi mengirimkan pesan bahwa Anda itu uh, kurang dalam di dalam membaca atau membuli